कहते हैं शादी करने का कोई सही वक्त नहीं होता जब कर लो बस तभी से तुम्हारा बुरा वक्त शुरू हो जाता है बदतमीजी एक बीमारी है ऐसी बीमारी जो धीरे धीरे वक्त के साथ बुढ़ापे में बदल जाती है मैं कहता हूं जब तक बुढ़ापा नहीं आता थोड़ी बदतमीजी ही कर लेते हैं तुम जगी हम तो उड़ गए उड़ गए उड़ गए हम तो है समय हम तो जमी हमसे ना कभी हम तो